În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a glumi. Uh, înainte să-ți vorbesc, vreau să mă laud puțin că sunt la un curs extraordinar de programare neurolingvistică, NLP. Uh, nu știu dacă ai auzit de NLP Mania, a lui uh, Marius Simion. E un curs excelent. Au venit din Timișoara. Ideea e că pentru mine a glumi, mulțumesc Oana pentru verb, este să fac o farsă cuiva. Te rog, în seara asta, fă o farsă cuiva. Nu știu, uh, du-te acasă și încuie ușa cu cheia dacă ai cheie la baie uh, și spune că nu mai găsești cheia <laughs> și vezi cum reacționează o care poate face pe el, nu știu. Sau, mă rog, dacă e prea pe negativ, uh, nu știu, poate că nu știu unde este te televizorului când soția sau soțul o caută. Nu știu, fă ceva, fă o farsă. Asta înseamnă a glumi. Mie mi se pare că te scoate din, din toate, toate relele a glumi. Pentru tine ce înseamnă a glumi? Ceau!